एक एक दो दो तीन तीन चार चार पांच पांच छ छ सात सात आठ आठ नौ नौ दस दस लाल सुर्ख नारंगी नारंगी पीला पीला हरा सब्ज नीला नीला बैंगनी जामनी गुलाबी गुलाबी सफेद सफेद सेब सेब केला केला अनानास अनानास आलू आलू पनीर पनीर दूध दूध चाय चाय कॉफी कॉफी कुत्ता कुत्ता बिल्ली बिल्ली गाय गाय घोड़ा घोड़ा भालू भालू सांप सांप हाथी हाथी